területen belül és kívül számos helyen van a már sokszor emlegetett közeggyapot kisebb-nagyobb kupacokban. Most ez kiporló állapotában azért egészségkárosító, efelől senkinek ne legyen készsége. Mi már vakarócunk, és van akinek már kötőhátegyulladást is sikerült itt összeszedni, nem biztos, hogy tudja, hogy ettől nagy a valószínűség. Bent pedig még nagyobb közvetlen közelségben mindenféle védőfelszerelés nélkül folyik a munka változatlanul. Na most ugyanez vonatkozik a túloldalon, a kerítésen túli sportterületre, kerékpárút, futópálya, gyerekeknek közlekedési park. 200 méteres körzetbe kéne lezárni a területet, csak nem merik, mert botrány lenne belőle. Mi van most, tényleg elveszitek a ligetet? Igen, elveszik a ligetet.